assalomu alaykum 26 studiya kanaliga xush kelibsiz so'zim avvalida e, kanalimni rivojlanishiga o'z hissasini qo'shayotgan barcha podpischiklarimga rahmat deb qoraman sizlarni likelaringiz va kommentariyalaringiz bilan kanalim rivojlanmoqda e, buning uchun alohida rahmat deb qolaman endi e, bugungi kun mavzusiga o'tamiz ya'ni ushbu video haqida ushbu video xabaringlar bor endi yangi pokoleniya bo'lsa bilmadim 2000-yillar bolalari ko'plari bilmasa kerak lekin biz to'qsoninchi yillarda tug'ilgan bolalar ko'pchilik biladi bizdan oldin tug'ilganlar sega dendilar bo'lardi hozir playstation o'ynalyapti oldin segalar bo'lardi kassetali bunday kichkina kassetali shunaqa kassetali dendilar bo'lardi man ham davrida o'ynaganman shu dendini tiriltirmoqchi bo'ldim ya'ni podvaldan topib oldim eski holatda o'sha tashlab qo'yilgan vaqtida man rossiyaga ketganman ko'p vaqt bo'lmaganman endi katta bo'lindi o'zini g'am tashvishlar bilan bo'lib bu narsalarga vaqt bo'lmagan ular yotgan yillar davomida hozir man faqat ustroysini o'zini topdim dendini e, uni tozaladim boshqa qildim buni videoda to'liq ko'rishinglar mumkin barchangizni maroqli Э, hordiq tilab ushbu videoni ko'rishga chorlab qolaman marhamat tomosha qiling